फोटोज स्पिक लाउडली होइन जस्तै त्यो वारको त्यो बेलाको त्यो फोटोज हेर्दाखेरि त्यो बेलाको सिचुएसन कस्तो छ भनेर you can feel that through photos as well त्यो सो इट्स नाइस त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो बेलाको टाइममा हामी त्यो फोटो हेरेर हामी फिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई इट्स रियली गुड राम्रो छ बाहिरको स्ट्यान्डर्ड जस्तै एकदमै राम्ररी प्लान गरेर सिक्वेन्स पुरा त्यो एकदम मिलाएर राखेको अनि क्रिएटिभ पनि एकदमै राम्रो छ इट्स रियली नाइस एकदम राम्रो लागेको मलाई त उयो गाउँ गाउँको यसो बाटाबाट यसो हेर्नु पायो नि हामी नगएपल्ट यसो फोटोमा हेर्ने पैसा रमाइलो जस्तो लागेछ भनेको हामीले त यसो हेर्ने पाएर खुसी हुन्छ नि गाउँ गाउँमा यस्तो हुन्छ यस्तो पाहाडमा यस्तो छ उस्तो छ भन्छ अब यहाँ मात्र बसेर त केही थाहा हुँदैन होइन यसो डुल्ली पाएको यस्तो ठाउँमा यो हो यस्तो ठाउँमा यो हो भनेर अब त्यसो त डुल्ली गएको छैन अब यस्तो फोटो राखेपछि यहाँ हेरेपछि ए फल्ना ठाउँमा यस्तो रहेछ त्यसो ठाउँमा यस्तो रहेछ भन्ने यस्तो पनि पर्छ नि यस्तो भयो भने परम्परासम्म भइरहन्छ नि हामीले है हामीले चाहिँ यस्तो हेरेर आएको भनेर बालबच्चाले पनि आफ्नो छोराछोरीले पनि कति राम्रो छ त्यहाँ हेरिन्छ फोटो राखेको छ भन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ नि